Não andes atrás de mim. Talvez eu não queira, eu não saiba liderar. Não andes à minha frente. Talvez eu não queira segui-lo. Andes ao meu lado para podermos caminhar juntos. Com essas palavras, damos abertura à primeira jornada de agroecologia do Estado da Bahia. Ailton, Ailton Patachó, um dos caciques do posto indígena Caraburu, Catarina Caraguaçu. Eu não sei se vocês sabem, mas Patachó Ramahai chegou um tempo que perdeu o seu território, ficando um pequeno grupo de uma pequena greva de terra na Junta Colônia e outra no Panelão, onde resistiu o antigo cacique Samado. Os índios Patachorra sofreu naquela região, naquele território para ser expulso, muita tortura, muita ingratidão, muito massacre muito assassinado E passou 50 anos fora do seu território. No dia 8 de março de 1975, eu fui eleito pela minha família como articulador do nossa família que vivia espalhado pelo mundo, trabalhando de agregado em fazendas e nas pequenas e grandes cidades do Brasil. Em 1975, eu comecei a articular e Gino e Salado começou a fazer a parte externa, a parte política que era com a documentação histórica da terra, viajando para Brasília para reivindicar da Fundação Nacional do Índio Funai a volta da nossa comunidade para o seu território de origem. A FUNAI chegou até a dizer que não existiam mais índios, mas a injustiça que Deus derreta, é apareceu uma tia minha muito antiga que tinha a planta da terra. E em 1982, junto Antônio Carlos Magalhães, com o presidente da FUNAI, Paulo Moreira Leal, para fazer os fazendeiros o Municipal Brasil apoia crédito, apoiou a volta dos índios no território, mas para os índios vir, eleger, eles elegeram o Clérison e os índios serão transferidos depois. E aí foi quando veio a transferência do Sandachó ainda no ano de 82, para ser transferido para um campo experimental em Almada. E aí conseguiu convencer o grupo liderado pelo Cacique Saracura e foram transferidos. E a família de Nailton e a família de Samado não aceitou Ficamos tristes, acostumados com um grupo grande e se achar um pequeno grupo e todo dia é uma pressão. E nós resistimos, fomos a Brasília, entramos com um mandado de segurança, pedindo os índios que a FUNAI transferiu de volta. Dois meses depois, saiu a eliminar favorável ao Patachoai e a FUNAI teve que levar os índios que transferiram de volta. E quando foi levar os índios, falou para os índios que ele estava levando. Vocês não vão lá para lá porque a FUNAI é a FUNAI. Mas se fosse por o que Gino me chamava, vocês não pisavam mais ali. O Gino já chegou contra nós por causa desse, dessa mentira. E cá eles queriam demarcar só a fazenda São Lula, que é 1.079 hectares, e não fazer o reestudo da área reivindicada pelo Chico Pataxó. Nós não quisemos aceitar, eu vim da Matan para ligar com o assessor, o deputado Mário Juruna na época, e aí lá o meu tio se entendeu e matou o cacique que estava questionando a demarcação daquela área. E aí o bicho pegou, porque a fundagem não gostava da gente. Aí pegou o nome meu tio, pegou o Samário, levou o preso para ilhéus Quando eu chego de Camacã, na aldeia, a Polícia Federal me pegou, me algemou com o braço para trás, ele, me deixou preso na sede, depois pegou uma picape, cabine culpa e me levou preso para Ilhéus. Aí eu também já não comi, não bebi, tudo que eu pensava que tinha veneno misturado, aí já não comi nem bebi durante três dias. No três dias eu me chamei, falei que ia falar com o diretor, quero que você me dê um documento me dizendo por que eu estou preso mas então, você não está preso, não. Eu não estou preso, não, você está sob custódia. Eu digo o que é custódia. Custódia é quando a pessoa está correndo risco de vida, que pede segurança da justiça e a polícia vai dar segurança. Mas eu pedi alguma segurança a alguém, eu pedi alguma custódia a alguém, eu quero que você me dê um documento me dizendo por que eu não estou preso, para me tirar essa agonia da minha, do meu coração, da minha cabeça. Eu não me conformo e está aqui nessa situação sem saber por que eu estou aqui. Aí começou, ele começou a conversar comigo e acabou nesse dia chamando a FUNAI e me entregando a FUNAI e mandando me trazer de volta. Quando me trouxe de volta, a FUNAI me levou até Palmira, aonde eu fui capaz de ser guiado quando saí da terra, e disse, lá você não pode voltar mais, que a comunidade não lhe aceita. Aí eu fiquei com a Almira, eu morava lá, tinha algum parente com parte de pai, lá fiquei. Aí articulei, eu e Samado, articulei junto com o Samado e entramos numa fazenda lá no Pandeirão. Aí eles vieram lá, a Polícia Federal e a Polícia Militar tirou nós de cá, aí foi obrigado a levar para lá. Aí tornamos voltar para a aldeia. Tornamos para a aldeia, aí veio outra pressão, novamente para transferir os índios para eles cumprir uma palavra dele. Aí levou o grupo de Saracura novamente para Camamum, que hoje até hoje mora um grupo lá. E a metade dos que foram para lá voltaram, e que hoje está no posto. E assim continuou. Aí morreu José Dias morreu Cantora, morreu Djalma, tudo matado. E nós tocando o barco para frente, tocando o barco para frente, lutando, reunindo, Aí eu criei a Assembleia Interna para organizar o pessoal, para não deixar o pessoal né, disperso. Da, da Assembleia Interna eu criei uma Assembleia nas áreas de Barra Velha, de Indiva, Barra Velha, Meio da Mata, Boca da Mata, realizamos encontros nesses lugares, Coroa Vermelha, né? Aí depois eu criei a comissão de articulação a nível de leste nordeste, pegando do Espírito Santo ao Ceará. E essa comissão de articulação virou a COIME e hoje é a COIME, que é a organização que saiu para trabalhar a luta, fortalecer o movimento dos povos indígenas do Nordeste. E quando nós entramos ali, o Nordeste estava todo esquecido todo mundo não sabia mais o que fazer. E com essa volta da criação da comissão de articulação, o Nordeste começou a retomar terra. Nós realizávamos as assembleias dentro da área e era dois dias de discussão e três dias no campo, dando cacetada no fazendeiro, o fazendeiro da área e colocando nosso pessoal. E a luta dos padres continuou parada. Só depois da morte de Claudinho, que viemos se segurar em uma área. Depois que queimaram lá em Brasília, fizemos várias reclamadas e era retirado pela polícia militar, que era os pistoleiros dos fazendeiros naquela época. Aí, quando queimou o Valdina, a gente ocupou a fazenda Bom Jesus, a fazenda São Sebastião e a fazenda Paraíba. Aí paramos nessas depois veio o ano 2000, nós fizemos retomada no Monte Pascoal, né? Que o pessoal do extremo sul está aqui como né, prova aquele trabalho que me puseram como presidente do Conselho de Nascimento e eu digo, agora tem que brigar com o governo. Aí fomos, tiramos o pessoal do Ibama, tomamos as armas, tomamos um carro, tomamos o rádio, o toque e expulsamos todo mundo, saímos de pé para Itamaraju, e nós segurou a luta, aí começamos a articular a marcha indígena, né? Eh, a marcha indígena Brasil 500 anos, né? os movimentos populares realizamos, enquanto estava articulando, enquanto o comitê funcionava para organizar a marcha, eu estava tomando terra do extremo sul. Tomamos a Ubachuma, tomamos a Fazenda do Tarcísio, retomamos a Juíza, retomamos a Barra do Gari, José Eula, Gachuma, a Serra 10 Casa, a Fazenda Santo Antônio, e aí fizemos um movimento hipiar naquela daquela região. Realizamos a marcha indígena, voltamos para o posto indígena Caramuru, tomamos 10 fazendas no ano 2000. No, no dia 16 de novembro de 99, nós retomamos as áreas agenda está para o Cutirino Garamuru. Mas com esse processo todo, nós tivemos a perda de aproximadamente 30 lideranças que foram assassinadas, fora as pessoas que morreram de desgosto, de cansaço. Idealizei a, luta, a criação do Capolip, que foi o Conselho de Articulação de Povos e Organização do Brasil, Trabalhamos o direito do índio na Constituição. Entregamos essa proposta de 503 gabinetes gabinete de deputado em Brasília. Ganhamos um capítulo na Constituinte, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. O parágrafo 231 nos assegurou que é reconhecido auxílio, sua organização social costume, língua, crença e tradição e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, é proteger e fazer respeitar todos os direitos dos seus bens isso não aconteceu. Nós estamos com 25 anos de atraso, não cumpriram com, com essa escrita da Carta Magna Brasileira. Então, agora aparece contra os índios a, uma portaria 303, a PET 215, que isso é uma afronta contra os paradisões. Isso é uma afronta contra os índios brasileiros. Esperamos por 30 anos o julgamento da ação de nulidade de que é fundamental no, no STF, sem julgar. Começamos a chamar os jovens, explicar para os jovens que eles são o futuro de amanhã, que amanhã é esse vai ser o cacique, no mês de janeiro desse ano, iniciamos uma caminhada, caminhada para a reconquista do nosso território. Isso o jovem, o jovem homem e os jovens, as jovens mulheres, que são grandes guerreiras, que são geradores de vida e que juntamente com o jovem reconquistou toda aquela região. Só não deram conta da divulgação na imprensa para chamar a atenção da sociedade. Só no dia 19 de abril começou, completou 30 anos que nós chegamos ali na região de Pau Brasil, na Fazenda São Lucas, completou 15 anos que queimaram Galdino em Brasília e foi o dia que nós tiramos o último fazendeiro do nosso território. Não foi fácil, não. Foi na porrada. E essa porrada ela vai continuar dando. E o problema do, da reconquista do território Badajoz está resolvido. Mas o meu problema não está resolvido. O meu problema é resolver o problema das comunidades indígenas do Brasil, é ver o problema do movimento sem terra e reforma agrária resolvido, ver o problema dos quilombolas resolvido e estou junto, da em diante, a gente vai dar uma reforma.